химиялык Пробиркага кадимки шекердин майдасын салып ысытабыз шекердин ак түсү акырындык менен кочкул күрөң түскө андан соң кара түскө өзгөрөт бул жаңы зат көмүр дагы жакшылап карасаңар дагы бир зат пайда болгонун көрөсүңөр газ көбүкчөлөрү илеэшчек. анча суюк эмес массадан кыйынчылык менен бөлүнүп чыгууда